Allez, on prend les mêmes, on recommence. Trajet, Tallinn, Riga. Objectif, rencontrer ma locataire, mais surtout signer un pouvoir d'avocat qui va me permettre de faire cette démarche d'enregistrement euh, du contrat de location en registre foncier afin de sécuriser nos arrières en cas de défaut éventuel euh, de paiement, euh, ce qui court-circuiterait la procédure d'expulsion. Donc on va donner à mon avocat pouvoir de faire tout ça hein, en mon nom et pour mon compte, pendant que je suis à l'étranger. Comme ça, lorsque je suis en voyage, il peut s'en occuper au besoin. On avait oublié de faire ça la dernière fois lors de la signature précédente, mais euh, la prochaine fois, on fera ça systématiquement. ça, ça évite les, alertes allers-retours inutiles. Peu importe, c'est toujours un plaisir de retourner à Riga, donc euh, tout va bien. Et puis, je suis content de rencontrer ma première locataire qui perd rubis sur ongle. Puis, c'est 250 euros de loyer. Euh, on était parti sur une estimation de 230 euros. Je vais te montrer son feedback dans la section suivante. on consigne avec euh, notre heureuse locataire, Victoria. On enregistre la location au registre foncier Laiton avec un contrat à durée déterminée. En cas de défaut de paiement, j'en doute fort, mais mieux vaut prévenir que guérir. On pourra exiger une, euh, éviction à terme du contrat sans passer par la cour, euh, la cour c'est bon en tant qu'investisseur. From 1 to 10, 1 being terrible flat, hein. terrible apartment, worst in your life mm-hmm. to 10 being the best apartment in the world. Of Tell, tell, me, no, no, but just tell me your honest point of view. Honestly, what's honestly, your score? Honestly, amazing apartment, amazing location. I like and uh, decision, everything. Everything is fine and good uh, neighbors. That's why. <laughs> that's why I really like it and really, really is. Yes. I'm enjoying this. Thank, you, you so much. <laughs> Victoria ici a fait une recherche sur nous avant de louer notre appartement. Victoria, you were saying you did some research? Yes, of course. Wow. I needed to do this. It was interesting. A really beautiful website, a lot of information. So that made you um, trust us? Yes, I was sure about uh, that, I, that I can uh, trust your company. That's good to know. C'est positif donc d'avoir une société comme ça avec uh une présence en ligne permet aussi de rassurer les locataires. really happy that we are working together, Victoria. Thank you for your trust. Thank you very much. <laughs> and I will put uh, the video that we mm-hmm. recorded. You uh-huh. were here in Latvia, I was in, uh, in Tallinn, and we did this uh, interview online with the phone. So I will put the extract right now. Thank you mm-hmm. again. Thank you very much. Victoria, hi. I'm leaving. Uh, I'm, I'm studying in the University of Latvia. I'm studying financial management, but I was thinking about leaving Latvia because I would like to maybe find a better place for myself. First, I would like to try to live just, uh, you know, alone without my parents' help. Okay. That's why I'm here and choose the, this apartment uh, to start my independent life, sort of. Okay. Very good. And, and... So thank you very much for this opportunity. First of all, uh, decision loca- location. It has really get a great location because there's a lot of uh, you know this uh, like nature thing. And we have this uh, lake, Yugos Lake. I'm really really happy that I, ha- I have to walk only like a few minutes just to get there by this lake. I can, uh, you know, just reading the book, and that will be real nice for me. So location, and also this, uh, you know, this cost. Monthly um, cost it's really really low compared to other apartments. Sounds good. Sounds good. Design is amazing. I really like it. All white. I really like this pink. It was really problematic for me because I was considering mostly uh, departments in this area, I mean, you were. Um, but yes, there's not a lot of opportunities, not a lot of uh, offers from uh, other owners of the buildings. So also, if it was, if I uh, even um, uh, found something, it was uh, this price was um, higher, of course, and it doesn't have this good design, for example and it doesn't it doesn't uh, look like I would like to my uh, apartment look like. Uh, <laughs> so, so, they were more expensive but less uh, well equipped and designed. Yes, ah, mostly, yes. That's thanks to Dinah, so I'm sure she's happy to hear. <laughs> that uh, we have this six here, for example, we have lake, uh, we have river, a lot of things, especially Yukon. We have, for example, two forests here, two forests. Okay, the forest okay. for sure. So it's really nice for me because I really like walking a lot. I like maybe on my weekends I can walk something like. Uh, uh, 20 kilometers, so it's a usual thing for me. So usually it's the better place for me. And Riga, just small city, that's good. That's good it's um, despite these traffic <laughs> problems, <laughs> it's really easy to get everywhere. I mean, every area of Riga. We have this good uh, tra uh, transport, public transport thing, especially tram. We also have this uh, uh tram stop, only two minutes walking, so it's a good thing. only positive things. <laughs> First of all, uh, thank him for waiting me because that's really shame. I'm so sorry once again. So he's really, uh, he's really patient uh, person. That's a good thing. Uh, also very positive. He uh, he helped me a lot. Uh, he explained me all the things I wasn't sure about. He showed me this apartment. It was um, all in in a short term only few days long. Just uh, it's a uh, really easygoing person who <laughs> helped me a lot. A lot of things, uh, yes, because of Warner, because of this uh, agent. May, may I call you like that? <laughs> Yes, because really positive person, so always smiling, helping a lot. Uh, yes, only positive vibes. Also, of course, with location once again. If you're that kind of person who really appreciate uh, nature things like me, then it's a really amazing apartment. Also, just the price of rent, of course, it's um, lower than other others offers. So yes, a lot of things true, true people. Also, I have here almost everything for living. That's a good thing. So yes. Any. Even this uh, for my books. <laughs> for now, it's enough. Uh, your agreement to give me this opportunity to bring here clothes, that wardrobe, that's a good thing. That's the wardrobe, you got it. Yeah? The most important. Mm-hmm. <laughs> so, yes. For now, it's okay. Well, thank you very much. Is there anything else I can do today? No, everything is fine. I'm totally satisfied. Thank you very much. You did amazing, guys. Thank you uh, so much, Adrienne. Again, we had this vision, we had this plan of making a nice apartment, and now we found Victoria. She's very happy, so it's full circle. All right, bye, guys. See you alligator. Alligator. Elevator. <laughs> Ciao. Ça donne de l'espoir de voir des jeunes comme ça euh, être responsables, euh, prendre de bonnes décisions. À 19 ans, étudiante, mais qui travaille en même temps, qui a envie d'être indépendante et qui peut financer son loyer, donc c'est top. J'ai reçu les deux virements, caution, etc. Nickel. On lui a quand même fait signer un acte, euh, un acte notarié pour enregistrer le contrat de location à durée déterminée au registre foncier laiton, ce qui veut dire que en cas de défaut, s'il se passe quoi que ce soit, inutile d'aller en justice et potentiellement entamer une procédure qui dure plusieurs années, ce qui représenterait une perte sèche en termes de loyer, pas possible. La loi est en faveur des, locataires hein, à peu près partout en Europe. Là, avec ce contrat et cette disposition-là, bah, ce serait euh, un huissier de justice au terme de la date prévue au contrat, soit un an. Donc, euh, astuce de pro. Je mets le, contrat dans le programme Life Invest Héritage, exactement à quoi ça ressemble, qui a été conclu à nouveau par euh, notre avocat. Donc, si tu es intéressé pour investir en Lettonie à Riga, eh bien, découvre le programme Life Invest Héritage en description de cette vidéo. Euh, et, tu auras directement accès au contrat euh, qui a été rédigé par Roland, donc qui a été euh, soigneusement établi dans le cadre de ce contrat qu'on vient de signer à l'instant. Donc je peux te dire que c'est du sérieux. J'en dis pas plus, hein. si si es intéressé, tu sais où trouver toutes les informations. Pour elle, c'est un 10 sur 10. J'ai été surpris, hein. j'ai essayé de lui tirer les verres du nez, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Toujours dans une optique bah, de s'améliorer. Elle m'a dit rien quoi. J'ai choisi cet appart parce que c'est celui qui me plaisait le plus et dans les faits, euh, c'est fidèle à ce qui a été mis en ligne. Donc 10 euh, sur 10. On adore. Là, ce sont nos gestionnaires qui prennent le relais sur place et qui font le, lien maintenant avec elle. Euh, la signature nous aura coûté 120, 120 euros. Ah, ça vaut le coup, honnêtement, pour la sécurité que ça propose. J'aime bien faire des tests. on aurait pu signer quelque chose de tout à fait classique avec elle sans forcément l'enregistrer au registre. Mais on essaye. Euh, il faut savoir que suite à une signature de contrat de location, grosse info, grosse info, mais il faut l'enregistrer au Tax Administration Letton dans les 5 jours suivants la signature du contrat de location hein, pour profiter des 10% d'impôts sur les revenus locatifs. Sinon, c'est 23. Eh oui, petite, euh, <laughs> petite subtilité à ne pas prendre à la légère, sinon la surprise peut être désagréable. Alors est-ce que est-ce qu'il force euh, cette, chose-là dans les faits Je ne sais pas, mais euh, c'est toujours mieux de verrouiller, de tout faire dans les règles pour être irréprochable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un like si tu apprécies l'énergie de ce genre d'opération à l'étranger entre deux pays. Dis-moi si tu connais Riga, abonne-toi à la chaîne et euh, je te vois dans la prochaine vidéo.